あ、おはようございますホルテです。今ちょっと寝起きでね、ちょっとまだ顔がむくんでるんですけど。はい。てなわけで、今日は何を紹介するかというと、僕がストリートピアノに行く際に持っていく機材、グッズ、すべて紹介します。イエーイ皆さん、ストリートピアノの行く際の中身紹介っていう動画、今まで YouTube ないと思うので、YouTube 史上初だと思います。思いまっちょ。それでは、やっていこうまず一つ目。 僕ストリートピアノに行く際にあのまあ岡山から車で行くか電車で行くかどっちかなんですけどもまず電車で行く場合を仮定してはいこれ400円で買ったあの便座カバーみたいなあの首に巻くやつあほら誰が顔でかいじゃんハムナプトラはい次行きましょう、え次ポーターのカバンよいしょ最近買ったんですよ僕カバンをえっと約 56年ぶりに買いましたでっかいカバンですで前のカバンも穴開いて使えなくなったので捨てましたこのカバンむちゃくちゃ良くてこの仲間に何を持っていくか紹介していきたいなと思いますまず1つ目プロテイン優秀なのがこうやって外してこの中にプロテインを入れることができます優秀ですねでこうやって持ち運ぶこともできるので最高です はい2つ目中身紹介していきましょうかはいハンカチ、はい、こうやって顔の油を拭きますじゃないと僕テッカテカになるんで、はいうん、よし3つ目3つ目とか言っとったら分からなくなるけんなはいこれ一番大事なマイクマイクこれは手話のマイクでここにマイクが備わっており これをくっつけて組み立てるとマイクになります、えー、最近デビューしましたこのマイクにジムのペティや au ポロネーズはこのマイクで収録しました、えー、かなりコスパも良くてかなり音もいいかなと思いますもう1台買おうかと思ってますストリートピアノ用と自宅用にで僕のマイクの考えとしてはやっぱ基本的に僕 iPhone で撮ることが多くてっていうのも大きい機材になってくるとやっぱりカメラとかってかなり 動画を読み込むのも時間かかるし撮影するのも少しやっぱ時間かかるので YouTube とかストリートピアノでその場ですくその思い立ったようにやることが多いのでやっぱ基本 iPhone メインでやってるので iPhone にくっつけれるマイクを買いましたこれスマホにも多分くっつけれます手話のマイク組み立てるとこんな感じになります、えー、かなりいいです、えー、また今度このマイクの音については紹介したいなと思いますこれ2万円ちょいぐらいはい次 iPhone 今撮ってるのは iPhone の僕の 10S なんですけど、えっと、6S 仕事用の iPhone ですこれを使ってますでこれを使って基本的には外の動いてる様子を撮ったりメールとかあとは LINE とかの仕事用の携帯ですでこのカバーは前僕のピアノを書いてくれた翔さんが書いてくれましためっちゃ良くないですか OK で次じゃん 楽譜を入れてる iPad Pro この中に僕の今まで弾いた曲だったりストリートピアノで弾こうかなっていう曲が全て詰まってるので絶対持っていきますもう100%持っていきますでこうやって楽譜すぐ見ることができるのでネットつながってなくても見ることができるのでかなり重宝してますあと暇な時新幹線の中で YouTube とか見ることができるのですぐ見れるんではいよいしょ パソコン MacBook がこの中に入ってます、えー、新幹線で行く時とか結構 MacBook でもう編集をそのままストリートピアノ撮った後にしたりとかするのではいこれです入れてますでこの中の充電器 MacBook の充電器っていうのが結構大きいので、まあ、あのアンカーっていうちっちゃい充電器か、えっと、iPad の同じ充電器を持っていってますはいでこの中にさらに イヤホンも入ってます編集するようにねはいしまいましたこれはここは置いておきますでちょっとここ汚いので片付けますはい次大きいメインのバッグの中はこの中は終了です次ここの小物入れゾーンはいズームのマイクこれも iPhone に挿すようで こっちがちょっとうまく取れてない可能性があるので、一応こっちでも取ったりとか、あとはこっちメインで取ったりとかするときあります。これはもう、こっちはちょっと組み立てないといけないんですけども、これは急遽、例えば喋る撮影とかするときも、ブズってさしたらもういきなり使えるので、使ったりとかしてます。次はい、これキーケース、キーケースじゃなくてキーホルダー。これ良くないですかピアノのハンマーをキーホルダーにしたそうです。もらいました。はい、次。 旅行の友コンビニ飯とか買った時あと弁当とか買った時に、えっと、サクッとこれをぶっかけて食べますあまり美味しくないじゃなくて美味しいです美味しいですはい次 iPhone の充電器モバイルバッテリー付きコンセントこれもアンカーかな確かあこの中に充電器あったわえっとこれはコンセントにもなってこのまま充電もできるし モバイルバッテリーにもなってますだからこのボタンを押すともう充電を外でもできると挿してなくてもできるってことで、えっと、急遽なくなった時とかのために持ってます、えー、これ充電が少ないので充電するときはただ単にコンセント挿すだけで充電できます充電しておきます置いときますコード類はい次蝶ネクタイえー、これは以前までの僕の衣装で活用されてました ですが最近は少しあのタンクトップが全て見えてしまうとかなりちょっといやらしくちょっといろんなちょっとことが起きてきたので支障をきたすことが起きてきたので最近はこういうスタイルになりました以前までの衣装で活用されてましたはい次パワービーツプロこれ最近買ったイヤホンなんですけど例えば新幹線の中でこれをはめてすぐはめて音楽を置きますあと財布これはもう2年くらい使ってるんかな 結構綺麗な状態で使ってますで中身としては名刺が入ってますこうやって名刺が入ってますなんかあの仕事先とかで会った方に挨拶するときに名刺を渡渡したりとかしますあとはメガネこれは、えっと、疲れた時にコンタクト外したいなって時はこれに変更しますこれはもう長いこと使ってるので自家入れです ラストコンタクトの予備これは僕目が悪いので中の目にゴミとか入ってこれこすったりとかした時にコンタクトが外れることが結構あってそのワンデイなんですけど急遽外れたりとかするので結構悲しいです悲しいというかかなりコンタクトは予備は常に持ってますじゃんカバンの中身はこれにて終了ですで次は手持ちいつもだいたいコンビニで 500ml のコーラを買って持ち運ぶんですけど今日はなかったので これを常に持ち運んでます持ってでいつも大体こうやって持つんですけどこの1.5リットルなんてちょっと重たいのでこうやって持ちますいつもは5 0 0ミリリットルを常に横に持ってますはいラスト自分で作った三脚 DIY しましたもともとビデオカメラ用の三脚だったんですけども100均で買った、えっと、iPhone スマホの作れる三脚を外してこれビニールテープでぐるぐる巻きました DIY 三脚ですでこれもうかなりボロボロなのでもうここ壊れてますはいひどいですねまあでもなかなかねやっぱりあの自分で作った DIY のものなので、えー、捨てることができませんでこれはかなり伸びるんで結構あの身長高いとこまで取れるのでかなり重宝してますしかも三脚にしては軽めなのででここも壊れてて伸ばすのにすっげえ力がいるんですよで戻すのにすっげえ力がいるんで うーんっているんで、結構これそろそろ海外とかなと思うんですけども、まあ、これはもう自宅用にもしかしたらするかもしれません。はい、こんな感じで僕のね、ストリートピアノに行く際のグッズを紹介したんですけども、みんなストリートピアノに行く際には同じように持って行っていただけたらなと思います。で、僕の中で絶対に持っていけないといけないというものが、本当にこの手話のマイク。このマイクと、あとは予備用のズームのマイク。これと iPhone6S と で、まあ、家ら近い時に撮影行く時は、もう MacBook は持っていきません。iPad Pro だけで行きます。だから、このマイクと iPhone と三脚と財布だけ持って行くことがあります。あと、プロテインも持っていくかもしれません。まあね、皆さん、えっと、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。えー、やっぱストリートピアノとかではね、あの、かなりガチのマイクとかは、やっぱ使えないので、パソコンとかに挿したりとか、録音とかするときにめちゃくちゃ大変なので、携帯型マイクがかなりいいかなと思います。 まあ、僕ちょっとレコーダーみたいな録音機も考えたんですけども、それにはまだ手出したことないんでわからないんですけども、まあ、一応この手話のマイクは使ってみてかなり高品質でかなり良かったので、本当にもう1台買おうと思ってます。家の中に置いとく用と外に持っていく用とちょっと分けたいなと思うのでやっぱ外に持っていくとね壊れる可能性があるので今日はねこんな感じでね僕のカバンの中身を紹介したんですけど皆さん参考にしてみてくださいこれ結構ハマってますあの僕がずっと欲しかった イヤホンで2ヶ月前からあの Twitter でつぶやいて予約した瞬間に届きました販売日に、まあ、今度ねこの商品紹介もフォルテ TV の方でできたらしようかなと思ってるのでぜひフォルテ TV の方もチェックしてみてください概要欄に貼っておきますそれではみんなここまで見てくれてありがとうございました商品についてはと貼っとくものと貼ってないものがありますがあまあぜひチェックしてみてください概要欄に貼っておきますそれではグッバイ ってありがとねよければグッドも捨ててなんならチャンネル登録してねゴリマッチョマッチョマッチョマッチョマッスルボマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョ